Hello, Pastor. Uh, I will just comment on the how to improve this uh, audio here was very nice. Actually, it's, it's very clear. Yeah. Ito lang yung yung framing. Uh, this one, I think yung taas niya, uh, maybe pwede bawasan yung taas and uh, Bagay may mga ulo ba ito? And siguro yeah, this one is not necessary dahil yung taas. Kaya lang pag binaba pala may mga tao no. Pwede rin naman siguro makita yung mga tao. Tapos yung iba pang frame dito, ito masyadong maliwanag yung likod, di ba? Tapos uh, yung TV, pwede siguro hanggang dito na lang yung makukuha. Tapos marunong tao yung makukuha para uh, baba natin. Disciples are sleeping in the confidence of Yan ang linaw ng audio. Ang linaw ng audio, diba? Tapos kung mailaw, tingnan mo ito, mas maliwanag yung <laughs> yung ibabaw niya kaysa yung mukha niya. So, siguro lagyan natin ng ilaw na patutok sa preacher pero hindi makakarating dun sa projector. Kasi pag nailawan yung projector, mas magmumukha siyang mas madilim. So, kung ma-on natin yung mga, kung malagyan natin ng mga paralight na nakatutok dito sa pababa, parang 45 degrees pababa, galing sa ceiling, 45 degrees papunta dun sa sa harap ng speaker tapos papabuliretso yun sa sahig. So, hindi siya mapupunta masyado sa projector, although magre-reflect ng konti. Tapos, padilimin natin yung likod. Tapos, dito, yung frame ni nung camera, bawasan natin ng head, headroom ang tawag doon kasi yung headroom. Tapos, ito siguro, ito maganda rin angle na to eh. Pero masyadong malaki yung headroom din. Ibaba siguro. Hindi ko alam kung anong makikita. Pwede rin itong i-zoom out. Like, ang tawag namin sa production ay safe shot. Safe shot. So, pag tinatawag namin na safe shot, yung pag, pag nawala yung tao dun sa, sa ano, sa close shot, yun yung sinuswitch namin para makita yung context ng ano ng buong lugar. So mas maganda may safe shot sa PIC. sa PIC, ang tawag namin ay safe shot. Pag tinignan mo yung video, uh, yung pinakaunang shot niya ay safe shot. Hanap tayo ng safe. Yan, uh, luma na yata ito. Ito na lang. I April 2 Vesper. Ito, So, pag tinignan natin itong dito, See YouTube na lang. Philippine International Church. oh, wala kaming yan for example ito Uh, dito ko nilagay kasi mas mabilis mag-scroll dito sa YouTube. Uh, Yan, meron kaming safe shot na So may close shot, tapos may safe shot. Ito, ito yung safe shot namin. Yan. Pag walang maayos na angle, yun yung sinisafe shot namin. Go GoPro lang actually yun. Kung may GoPro ka dyan na uh, pwede mo isaksak sa... Saan ba yun? Ito. Yan. Yan. Ito yung safe shot namin. GoPro lang ito. So, pwede mong i-wide shot na ganyan kung hindi maganda yung frame nung ano nung nung, nung scene nung current na kuha ng isang camera. So pwede yan dagdagan ng isa pang camera na GoPro dyan. Yun lang naman ilaw tapos yung yung sound nito napakaganda, medyo malakas nga nung sobra. Pero okay lang yun ilaw sa harap ng speaker tapos ibawasan yung araw dun sa likod. Siguro takluban sa labas. ng building. Tapos, ayos na yan. Ito, ito, ito yung magandang frame. Kahit na projector lang to. At least, hindi nasasayang yung space dito sa taas. Diba? Shoot lang siya. Yan. Ito actually yung sunod. Ito magandang frame to. Kasi hindi siya masyado malaki yung ibabaw. Tapos, na, tapos nakikita yung kamay. Nakikita yung kamay na ganun. At kasi yung action niya, di ba, nakakita. So, maganda yung frame nito. Kaya lang pag nawala na siya sa frame na ganyan, sana meron kayong frame, meron kayong isa pang camera dyan na naka-wide. For example, nakaganyan. So, makikita yung audience. Hindi ko alam kung okay lang sa inyo makita yung audience. Tapos makikita lahat. Tapos pag nasa frame na ulit siya, i-switch mo lang ulit dun sa, ano, i-switch nyo lang ulit dun sa close-up. Yan. Kasi pag gina pag pag nawala siya sa frame, i switch mo sa wide shot, sa safe shot na wide. Tapos kita ko ginagalaw mo yan, ginaginaw niya yata yung gina ginagalaw niya yata yung camera. So, pag natapos niyo nang galawin yung camera, saka niyo ulit i-switch sa close shot. Kasi parang hindi parang hindi masyado maganda yung gumagalaw na camera kung PTZ yung ano. Ito maganda rin to, shot na to. Kaya lang medyo putol yung projector tapos hindi na nakikita. Actually lighting na lang kulang dito. So maganda tong uh, medyo wider shot. Tapos dapat mas mag, pwede ka pang maglagay ng isang GoPro dyan na yung super wide shot katulad nito uh, o kaya uh, tapos yung isa ay close close na katulad nito. Magandang shot to. Maganda yung frame nitong ganito. Mas maganda to kaysa dito. Kaysa dito. Ito kasi uh, putol yan. Hindi, hindi naman kailangan matakluban yung dyan sa baba. Ano to? Monitor ba to o upuan? Tapos mas maliwanag yung likod kaysa dun sa mukha. Tapos masyado mataas yun. So, hindi siya masyadong... ito, maganda tong frame na to. Yan, maganda yung frame. Ilaw lang ang problema nito. Masyadong ma maliwanag yung ano. Napabangan ano dito. Ito naman, ah... Uh, hindi ko alam kung wide shot dapat ito o close shot eh. <laughs> Yan, natakloban si Pastor Ivan. Kung gusto mo i-ganto, kung gusto niyo i-ganto, i-side niyo. Oh, ang galing ah. Pwede nyo i-side. I-zoom out mo lang siguro na kasama siya. Tapos kasama din yung monitor. Ito naman putol yung monitor. <laughs> i-wide, medyo wide mo it. Pwede nyo i-wide na konti para kasya yung TV. Tapos walang natitira sa taas. Tapos hindi rin pag winide niyo masya ng konti ito, hindi rin masyado mawawala si Pastor Ivan dito pag gumalaw siya ng konti. Yan lang. Ang ganda ng sound nito. Oh. Hindi um ahead of me. Oh. At din ang tunog. Be clear on that. Ayos niyan. Very nice. Come after me, let him